අපි අලුත් වැඩක් තමයි මේ පටන් ගන්න හදන්නේ ඔයා අපේ YouTube channel එක Shaifa YouTube channel එක subscribe කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට අද ඉඳන් මේ දේ බලන්න පුළුවන් වෙයි. මොකක්ද මේ දේ? මේ දේ තමයි ශායට ඕනි කිව්ව ගොසිප් හොයන් කොහොමත් පුරුද්ද තමයි ගොසිප් හොයන එක කමන්නේ අපි මේ හොයන්න හදන්නේ කොලිවුඩ් බොලිවුඩ් ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම හැම ගොසිප් එකක් ගැනම තමයි මේ හොයන්න හදන්නේ ඉතින් ගොසිප්ස් හොයන්න දැනගන්න කවරුත් කැමති ඉතින් එනිසා අප හිතුවා පොඩ්ඩක් ඔෆිස් එක ගොසිප් නෙවේ පොඩ ඉන්ටර්නශනල් ලෙවල් එක ගොසිප් සවාඩ කියන්න ඕන කියලා ඉතින් ගොසිප් දැනගන්න කැමතිනා වා ඉන්න ශාක මිඩුක් චනල එකත් එක සබස්ක්‍රයිබ් කල තියාගන්න මේ ගොසිපුත් කියමු එකේ ගොසිප් කියමු පස්සේ <laughs> මේ ගන්න හදන්නේ ගොසිප් සීත් ශනයන් නිශූ යාට කියන පළවෙනි ගොසිප් එක තමයි මේ අපි යන්න හදන්නේ දකුණු ඉන්දියාව පැත්තට දකුණු ඉන්දයාන නිලියක් වෙන පොලිබුඩ්ඩොල ගොඩක් මෙයා මේ ඇක්ට්‍රස් එන ජනප්‍රියයින එද ගොඩක් ජනප්‍රියයි එතමයි සමන්තා රිතු මේ දවස් වල එයා ඉන්ඩ හොස්පිටලගේ මොකද එයාට මයෝසයිටස් කියන ලෙඩේ හැදිලා තියෙනවා ඉතින් එනිසායා හොස්පිටල එක තමයි ඉන්න ගොඩක් නලු නිලියෝ ඉන්දියාව දකුණු ඉන්දියාව නලු නිලියෝ එයාට ඉක්මන් සුවේ ප්‍රාථනා කළ විශ් කල තියෙනවා හැබැයි මේක නෙමේ ගොසිප් එක දෙන ගොසිප් එක පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන්න දෙන්න ගොසිප් කතා කරන්නට තනින් කතා කරනවා එම හරියන්නන් හරි මේක තමයි ගොසිප් එක එයා එයා දැන් ලෙඩ වෙලා හොස්පිටල එක ඉන්නේ එතකොට ඔයාගේ එක්හස්බන් එක් හස්බන් දැන් හස්බන්ම එක්සක්ස්බන් අන්න එයාගේ තාත්තා තාත්ත ගිහිල තියෙනවා කියන්නේ සමන්තගේ සමන්තගේ පාදරෙන් ඒකත් හිටපු දැන්නවෙයි හිටපු එයාගේ මාමණ්ඩි යව බලන්න හොස්පිටල එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න නිශූ දැන් ඒ දෙන්න ඩිවෝස් වෙලා ඉන්න ඒ දෙන්නගේ අතර රිලේෂන්ශිප් එකකුත් නෑ හැබැයි ඒයාගේ මාමණ්ඩි තාමත් එයාට තියෙන ආදරයට ඒ රිංගතු කමට ඔන්න ගිහින් තියෙන යව බලන්න හොස්පිට එකට ඉතින් තමයි ග හදන්නේ ශනයත් හොයාගන්නව වගේ මාමණ්ඩි කෙන සාමාන්‍ය කෙනෙක් කාගෙන කියලම පාඩ කිය කියන්න නෑනෑ ඕන්න හරි ඒක තමයි සමන්තර ගොසිප් එක හො අපි හොයාගතන මේ ශනායතම ගොසිප් හොයන දක්ෂයා හොයාගත්තු ගොසිප් එක බස්සික යන්නව සලි නැති කාලේ එක එකයි පෞද්ගලික ජෙට්ටයාන අරගෙන එක එක තැන්වල වැඩිවාර ගාන කිහිල්ලලු හැබයිතින් අපිට නම් ඇත්තරම ජෙට් එකේ යන්න තියා ජෙට් එකක් ගන්න තියා බස් එකේ යනවා බස් එකේ යනවා දැන් මේ සල්ලි නැති අවස්ථාවක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ කමන්නේ කොහොම හරි මේ කියන්නේ නිෂනාය කයිලි ජෙනර් ගැන කයිලි ජෙනර් කිව්වහම කයිලි ජෙනර් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැති තරම් මං හිතන්නේ ඉතින් ලෝකේ ඉහළම ආදායමක් උපයන ජනප්‍රිය තරුවක් තමයි කයිලි ජෙනර් කියලා කියන්නේ හැබැයි මේ දවස්වල නිෂු එයාට පොඩ්ඩක් එයාව ලේබල් වෙලා තියෙනවා දේශගුණික අපරාධකාරියක් විදිහට එම නැත්නම් ක්ලයිමේට් ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් විදිහට ඒකට හේතුව තමයි තමයි එයාගේ ප්‍රයිවට් ජෙට් එක එයා ගුවන් ගත කරලා තියෙන වාරගාන වැඩිලු ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්කොට පරිසරන්නක කාගේ වුණත් එයාගේ සල්ලි නම් එයාගේ ජෙට් එක නම් එයා උඩ ගියාට අපිට මොකද ආ එතකොට මේ පරිසරය දූෂණය වුණාම විනාශ වුණාම ඔයා දෙයකට මොනවා හරි කරනවා ඒක තමයි ඔක දූපෙනේ බලන්න ඉතින් මම ඒකනේ කියන්නේ නිතරම කියනවා පොඩ්ඩක් කියන්නේ කියන ඉවරනකම් ශනය ඔපදූ පොහොයන්නම දක්ෂය කියලා හරිතිං මේ කැමරිකාන් ඩොලර් මිලියන හැත්ත දෙකක් වටින ජෙට් එකක් ඒ වගේම තමයි අඩි පනසයක් දිග අඩි අටක් පලල ජෙට් එකක් මේක ඉතිං මේ ජෙට් එක යා ගුවන් ගත කරලා තියෙන වාරගාන වැඩි නිසා ඒ පරිසර විශේෂඥයෝ පරිසර විශේෂඥයෝ පරිසර විශේෂඥයෝ හා එයාට ඉතින් ඒක නම් කල්ලා තියෙන මේක අපරාධයක් කියලා ඉතින් එනිසා ඒ රජය එරට රජය එයාට නඩු පවරන්නත් ඔන්න සූදානමින් ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ කොහොමුණත් ඉතින් මෙහෙමයි ඉතින් කොහොමුණත් අනුන්ගේව නම් වැඩක් නැහැ. කමක් නැහැ කොහොමුණත්. ඒ උනාට Tamanට දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක පරිස්සමින් තියාගන්න. ඒ වගේම වැඩි වාර ගන්න පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේශගුණික අපරාධකාරියක් වුණොත් එහෙම. නේද? ඔයා ජෙට් එකක් ගන්න දවසට ඔය ටික මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්. මං ජෙට් එකක් ගන්න දවසට මම මාව එක්ක යන්නේ හැබැයි. ඔයා ජෙට් එකක් ගන්න දවසට මම මේ ලෝකෙ ඉඳීද දන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නේ. කොහොම හරි. කයිලි ජෙනර් ගැන හොයාගෙන අපු ගොසිප් එක අන්න ඒක තමයි. ඊළඟ හොයාගත්තු ගොසිප් එක තමයි සුහානා කාන්. එහෙම කිව්වම මං හිතන්නේ දන්නව කට්ටියනේ. ෂනයි දන්නවද? කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ශාරුඛ් ඛාන්ගේ ඩෝටර්. දුව. yes, daughter. තිබුණා ෂනාය ඔන්න මේ මහීෂ් මල්හෝත්‍රා මහීෂ් මල්හෝත්‍රා දීපාවලි උත්සවය වෙනුවෙන් ඔන්න උත්සවයක් තිබුණා. ඒ උත්සවයට ඉන්දියාවේ ගොඩක් නළුනිලියෝ ආවා. දැන් අමතර විශේෂම දේ තමයි සුහානා කාන් ඇඳන් ආපු ඇඳුම. ඒක ගෝල් කලර් සාරිය එකක්. ඒ ඇඳුම ගැන කවුරුත් කතා වෙන්න පටන් ගත්තා හැබැයි මේකට හේතුවක් තින මේ ඇවිල්ල මහිතන්න අපි දෙන්න නිර්මාණය කරපු ගොසිප් එකක් වෙන එක අපිට හිතිච්ච ගොසිප් එකක් ඇත්තරම මොකද ඒ ඉන්දියාවිතින් සාරිකක් කඳනක ඇතරම සාමාන්‍ය දෙයක් එක ගොඩක් කට්ටිය එක වගේ දෙගුල ගොඩක් ලස්සනයි ඇක්ට්‍රස්ල හැබැයි හිතාගෙන ඉන්න හැබයි හත්‍රම <laughs> මෙයායමනෑ ඉතිං කෝමහරි සුහනාකාන්ගේ සාරි එක ගෝල් කල සාරී එකක් ඒක ගොඩක් එයා අපට සෙක්සි විදිහට යාව හැමෝම ඒ කොහොමුදත් ෂනාය එයා ඇඳලා තියෙන්නේ කවුරු වගේ දන්නවද දීපිකා පදුකූන් වගේ තමයි එයාගේ හැම පිච්ච එකක්ම වෙලා තියෙන අපිට චුට්ටක් හිතුණා එයා පොඩ්ඩක් දීපිකාව කොපි කරලා වගේදෝ කියලා හරි ඉතින් කමන්නේ කවුරු හරි කොපි කරලා කවුරු හරි ලස්සනට ඔය ඉරිසියා කරන්න එපා කොහොම හරි සුහානා ඛාන් මම හිතන්නේ දැන් දීපිකා වගේ වෙන්න වෙනවා ඒක අපි කියන්නේ අපි කියන්නේ යාල කියන්න අපි කියන්නේ අපි අපේ කොසිප් එකක් නැගති මේක හැමතැනම ගිල්ලෙම වෙදන කමන අන්න නිර්මාණය කරපු ගොසිප් එක හරි නම් ඔන්නඉතින් අදට ගෙනල්ල තියෙන ගොසිප් ටිකන ඉවරයි හැබැයි ආයිත් අපි ගොසිප් පරන්නවා ගොසිප් සිවර නෑ දවසින් දවස ලෝකේ ගොසිප්ස් නංගන්න එන්න ඇති වෙනවානේ දමුණ අදකට කියන්නේ හැදෙනවා හැබැයි අපි අද අදට වාට කියන්නේ ගොසිප්ස් මෙච්චරයි අපිට තව ගොසිප් අපි හොයාගෙන වාට අරගෙනන ඔයාට කරන්න තියනේ ශයෆම් YouTube චනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න නොටිකේෂන් බෙල්ලා කන්න එකත් කලික් කලම තියාගන්න එතකට වීඩිය එකක් දාපු ගම බලන්නත් පුළුවන් එහෙනම් අපි අදට යන්න යන්න මේ ගොසිප්පීත් නිෂූ ශනාය